Normalde burada silahlar olması lazım. Ben beril çıktı. Hadi bay bay. Yukarıda başkası gitmiş miydi bu tarafa doğru? Bakalım. Bak aynen gitmiş. O ilk çıkandı bu. Hala bot kaynıyor. Hepimiz çatışıyor. Adam duvar içi mi? Duvarda mı? baktı mı? Belli değil şu anda adam. Adamın nerede oldu belli değil. Son darbe. Seni gördüm bir tane zıp zıpı gördüm. Şimdi işimiz buradan aşağı inmek. 3 kişiler. En sonları önde beklerse daha iyi olur. Arkadan beklersem direkt giderim. Önden bekleyeceğim onları. Sen beni mahvettin şu anda bot. Dedin ki Onur burada. Bir de bot taklidi yapıyor bana. Yavaş gel. Yine alana gideriz. Hoş. Alana düşmeyelim şimdi. Aha, botların kapışması Bunlar bot değil. Son bir kişi mi kaldı şimdi? O da benim önümde. 4x takıyı. Tavan var mı? Tavan var. Adam AFK mı? O adam bombaya gitti.